et bienvenue sur Du cuir et des lames. Il y a un mois, j'ai été contacté par une marque euh, chinoise de fabricants de couteaux qui m'a proposé de m'envoyer des couteaux pour en faire une présentation. Donc euh, j'ai reçu aujourd'hui ces couteaux et je voulais faire une vidéo de, déballage donc de, ces quatre couteaux. Donc euh, la marque en question c'est Shildon Knives and Tools, c'est une marque chinoise qui euh, faisait de la sous-traitance euh, précédemment et qui s'est lancée il y a quelques années dans la fabrication de, couteaux à sa propre marque, sous sa, propre marque. <coughs> Donc j'ai été contacté par Steve Liu, qui est le directeur marketing de Shildon Knives and Tools, et il m'a fait parvenir quatre couteaux. Alors, voilà les quatre couteaux en question. J'ai défait le, colis original, hein, euh, et j'ai gardé que les boîtes de couteaux. Donc je vais vous présenter brièvement ces quatre couteaux. Chacun fera l'objet d'une vidéo, bien évidemment. Et je pense que trois d'entre eux feront l'objet d'un giveaway prochainement. Donc je vais commencer par les autres boîtes. Je vais commencer par le Empoleon. Empoleon, designé par Django, lame en D2, quoi, acier D2, matériau de manche en G10, une lame de 9 cm pour une, longueur totale de 20 cm et demi. Donc, voilà comment se présentent les couteaux de la marque Sheldon. Ils sont ils viennent donc dans leur boîte avec un petit fascicule en six langues sur les, euh, donc les, conditions d'utilisation du couteau, des petites photos qui montrent le process de fabrication. Ils sont tous accompagnés d'une pochette euh, ceinture en euh, nylon, plus du nylon 800 deniers, avec euh, un clip ceinture qui peut être fixé, donc euh, à dépassant mon lit, hein. c'est la largeur. Alors voici le l'Ampoléon. Son design est assez épuré, il fait très euh, couteau de gentleman, droit, une lame peu apparente une fois fermée, un clip qui n'est pas un clip euh, pour profond, des, euh, comment dire, des, euh, des gravures sur le G10 qui permettent une meilleure, un meilleur grip, même si le G10 n'est pas là, il n'est pas glissant, ça va. Un petit, une petite rondelle autour du pivot pour accroître l'esthétisme. Ce sont des couteaux qui sont tous sur pivot à roulement à billes céramique une fausse pièce en G10 également. Donc, voilà le Empoleon. lame drop point. Là, il y a un revêtement, euh, je pense que c'est un revêtement PVD pour protéger la lame. Il faut savoir que le, D2 n'est pas un acier euh, inoxydable, donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir un, revêtement sur ce type d'acier, quoi, de lame, dans cet acier-là. Le couteau est très fluide, à l'ouverture comme à la fermeture. Hmm. Bonne prise en main, la taille est, je dirais, idéale pour un usage. On va pas parler de décès, parce que ça dépasse les, ça dépasse les 8 cm et demi, mais euh, c'est quand même, euh, c'est quand même une, lame euh, très, je dirais, l'usage très, très pratique. Là, nous avons euh, euh, donc 8 cm, 9 cm de lame, 8 cm euh, et demi de tranchant, on va dire. 4, 6, 8, ouais, 8 et demi de tranchant, une lame de 9 cm. C'est somme toute correct. le nom du couteau du côté dos, la marque, le type d'acier, donc le poléon Premier couteau qui fera l'objet d'une vidéo. Le deuxième couteau, <clears throat> là on passe au Barracuda, Barracuda, Django toujours pour le designer, la main deux, le manche lui est en 3CR14, avec un insert en fibre de carbone et la lame fait 9 cm et demi pour une longueur totale de 22 cm. 21 cm 9, on va pas chipoter pour, euh, pour le millimètre restant. Donc toujours la pochette euh, de ceinture, <coughs> l'insert en fibre de carbone voyez un peu d'huile. Les couteaux sont neufs, hein, il vient tout juste de sortir de boîte. Là aussi, un couteau qui fait, euh, voilà, qui, qui, fait pratiquement 12 cm de, de long, un peu plus même, 12 cm et demi. Un flipper comme l'ampouleone. La détente a l'air un peu, un peu faible, mais euh, très correcte. Un design de lame avec un Grand Cliff, euh, un tantôt reverse en bout de lame. Un ventre très, euh, très agréable à l'œil. La possibilité éventuellement, je vais essayer de faire un reverse flick, euh, un spidey flick, comme on dit. Hein, euh, voilà. Non, c'est à l'ouverture, il est très, très fluide. la fermeture aussi. Donc, c'est un frame lock avec une rondelle d'arrêt pour empêcher d'aller trop loin avec le, le, le, verrouillage euh, en acier, c'est moins souple que le, titane, une fausse pièce en G10, toujours le nom du couteau sur le côté pile, le nom de la marque, le type d'acier sur le côté face. Première impression, euh, oui, bonne tenue en main, bonne taille. Visuel très agréable. Très fluide à la fermeture comme à l'ouverture. Voilà, c'est... Non, rien à dire. C'est un couteau qui, fera également l'objet d'une prochaine vidéo. Donc le Barracuda. On enchaîne avec euh, le troisième couteau. Alors, le troisième couteau, euh, le Bazookan un peu de, focus, voilà. Le Bazookan, toujours Django, toujours du D2, toujours du G10, une lame un peu plus proche de l'EDC puisqu'elle fait 8 cm 7 pour une longueur totale de 20 cm 2. Toujours la pochette encore du en, en, nylon 800 deniers. Alors là, nous avons un matériau de de plaquettes hein, en ce qu'on appelle le, le G-Mascus. Euh, c'est du euh, G10 euh, en, couche de différentes couleurs qui permet après usinage d'obtenir ce, type de rendu final. Très joli, très agréable à l'œil. Là nous avons un, clip poche profonde. Toujours un flipper. Hein, Il y a un, trou mais très difficile d'accès pour une ouverture en, Spidey Flick. Hum, je ne vais pas y arriver. Forme de lame très originale. Lame en foot, pied de mouton. Très très très jolie, très jolie forme de lame. Hum, très très très léger arrondi sur le, sur le ventre. Très agréable à l'œil. Toujours le nom du couteau avec euh, le nom du designer, le numéro du modèle, la marque et le type d'acier. C'est un liner lock, toujours fluide à l'ouverture comme à la fermeture. Rien à dire, c'est vraiment de la bonne ouvrage. Toutes sont très bien centrées, ces lames. Très agréable, très bonne prise en main, plus proche d'un EDC, donc euh, Bon, j'ai des mains relativement euh, petites qui font 9 euh, cm de... Ma, ma paume fait 9 cm, donc euh, voilà, je, suis plus proche de, ce type de taille de couteau que des deux précédents, même si la forme de l'âme est un peu orthodoxe, on va dire. Très joli, vraiment agréable. Bonne tenue en main. Là, c'est usiné, c'est arrondi. on voit bien le, les couches, les, platines sont toutes ajourées. Je ne l'ai pas dit, mais elles sont toutes ajourées. On ne le voit pas bien, là je vais essayer de, le montrer. Alors est-ce qu'on va le voir Non, on ne va pas le voir. Non, mais euh, sur la vidéo de, présentation, je ferai une vidéo de chaque couteau avec un démontage et un remontage du couteau. C'est ce qu'on m'a demandé, mais aussi parce que je veux voir comment il réagit. Une rondelle autour du pivot, là on dirait que c'est du bronze, du laiton, très agréable, qui se marie très bien avec le, jaune euh, du, G10. très beau couteau, très intéressant, très agréable. Euh, les lames ont l'air extrêmement affûtées. Euh, elles le sont. Voilà. Que ce soit dans ce sens ok, pas de problème. En sortie de boîte, euh, il vaut mieux quand même hein, que le couteau <laughs> soit acheté On dirait que c'est un 20 degrés au niveau du, de l'émouture. Je, vérifierai ça. Toujours un peu d'huile, hein, c'est très bien. Hein. Voilà. Le Barakuda. Euh, non, le Bazooka. Euh, c'est bien ça Le Bazookan, pardon. Bazookan. J'aime beaucoup le, le, dessin, euh, le rendu du, G10. C'est très agréable à l'œil. Batukan de chez Sheldon Knives and Tools. Et enfin, le dernier couteau. Alors là, c'est le monstre. C'est le c'est the, Fat Boy, euh, le, grand garçon, euh, le gros garçon du, du lot. C'est le... Alors, hop, je fais comme les autres couteaux. Voilà, c'est le trancodon. Toujours de Django, la lame est en 9CR18 MOV avec 67 euh, couches. C'est une lame euh, en, acier damas. Là aussi, euh, c'est du G10 avec un insert en fibre de carbone pour une taille totale de lame de 9 cm 3 et une longueur totale de couteau de 2 cm, 21 cm 5. Toujours la pochette de ceinture Alors là, je dis bravo. Le G10 et la fibre de carbone ont été apparemment mélangés par couche. toujours, euh, toujours les platines en acier ajouré. On, on sent leur poids, hein. euh, c'est quand même un couteau qui fait 160 euh, grammes. Euh, je donnerai les détails des autres euh, dans, les vidéos euh, correspondantes. Très bien usiné, très bien usiné avec donc une rondelle, je me demande si c'est pas du titane, puisque je ferai le test une fois lors du démontage. Toujours flipper. Là, il y a un, voilà, un usinage du pivot qui est très agréable à l'œil. Clip poche profonde et une lame qui sort du rang. Voilà. On voit le, Damas, 67 hein, euh, couches d'acier différents permis d'avoir ce rendu au final. Une forme de lame très particulière avec un, un cliff qui vient euh, en bout de lame, un creux ici, hein, avec une gouttière. Bon, je ne sais pas trop euh, pourquoi, mais euh, c'est original, très original comme forme de lame. Toujours le nom de la marque, le type d'acier, le nom du couteau et du designer. Alors, je vais essayer de, trouver un peu, histoire de le nettoyer un peu. L'acier damas est, assez bien réussi là. le rendu est très joli c'est un couteau qui fait son poids, 160 hein, grammes, euh, c'est un gros couteau, on le sent bien en main, le clip ne, dérange absolument pas, il vient se caler euh, parfaitement dans le creux du, petit doigt, euh, très bien. Toujours des, rainures, du rainurage du, du comme on dit, sur, les platines en fin de course sur le sous le pouce, c'est parfait. J'imagine également que celui-ci, euh, voilà, hein, rien à dire. <laughs> c'est en sortie de boîte, c'est toujours, euh, toujours très bien affûté. Ouais, je pense que c'est du, 20 degrés des moutures, des moutures plates. Très joli, très bien évidemment roulement à billes, Ouverture et fermeture très fluide. Centrage de lame excellent. Très très beau euh, rendu ce, ce mélange fibre de carbone et euh, G10 rouge. Très agréable. Vraiment, la forme de lame est, très orthodoxe. C'est quelque chose de peu courant. Mais c'est voilà, c'est ça en fait un couteau euh, rare. donc original, le trancodon. Donc voilà, voilà les couteaux que j'ai reçus euh, de la marque euh, Sheldon, Sheldon Knives and Tools, qui est à Guangdong, en Chine. Euh, alors je, vais les, présenter. Le trancodon, le barracuda, le bazookan et Tous des flippers, un frame lock, des liner lock, un 9CR18 MOV et du D2 pour les autres lames, toutes euh, avec un revêtement, euh, apparemment c'est un revêtement titane, j'ai l'impression. Là, c'est, on dirait un revêtement titane. Ici aussi, oui, ici aussi. Et là, on dirait du PVD plutôt. Tous très jolis, euh, très, très agréables. Ce sont des couteaux de taille respectable. Hein. Euh, tous, euh, mis à part le, le bazookan, tous sont au-dessus de 9 cm. oui, 9 cm, 9 cm 3, 8 cm 7. Voilà, on reste, euh, c'est à la limite euh, de l'EDC. Des couteaux dont je ferai une vidéo prochainement pour chacun d'entre eux, avec une série de tests et euh, un démontage-remontage du couteau pour montrer la facilité d'entretien. Que dire d'autre sinon que je suis ravi d'avoir reçu, d'avoir été sollicité par Shieldon Knives and Tools pour, pour présenter ces couteaux je vais faire euh, une vidéo de chacun d'entre eux très prochainement, euh, certainement une, une ou deux euh, dans, la prochaine semaine et une ou deux autres dans une quinzaine, quinzaine, de jours afin de, voilà, de, prendre le temps de bien, bien les utiliser pour voir leurs limites un peu. je me demande même si je ne pourrais pas changer les clips, je verrai ça lors du démontage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par euh, cette marque, euh, je vous laisse le lien en description pour euh, les deux sites où vous pouvez le trouver. C'est une marque qui est distribuée en France par le, groupe Agoratech, qui vend ses couteaux sur leur site marchand le tiré couteau.com, toujours en description. Vous les trouverez aussi chez euh, mon ami Didier de The, euh, e euh, leurs prix sont plutôt accessibles, mis à part ces deux-là qui sont un peu plus chers. Mais ce sont des couteaux qui varient entre, on va dire, 70 et une centaine d'euros, voilà, pour les plus chers. Donc, très accessible, on va dire entrée de gamme, euh, voilà, entrée de gamme. Je vous remercie d'avoir euh, regardé la vidéo. J'espère que vous verrez euh, chacune d'entre elles bientôt. N'hésitez pas, bien entendu, hein, on est sur YouTube. Un petit pouce bleu <laughs> si vous avez aimé, un petit pouce bleu dans ce sens-là. un commentaire, bien évidemment, je répondrai avec plaisir. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'être, euh, d'avoir de plus en plus d'abonnés. Euh, j'ai dépassé les 2000 abonnés il y a peu et j'en suis ravi, grâce à vous. Je vous remercie encore une fois d'être euh, passé me voir sur Du Cuir et des Lames et je vous dis à très bientôt. Au revoir.